Hoffwn ddymuno Nadolig llawen i chi gyd, gan obeithio y cewch chi heddwch ac amser i orfwyso. Am y tro cyntaf ers y pandemig ddechrau, rydyn ni'n cael cyfle i dreulio amser gyda ffrindiau a theulu, fel yr ydym wedi arfer gwneud am flynyddoedd o'r blaen. Wrth wneud hynny, rhaid cofio am y bobl sydd ddim yn gallu bod gyda'i teuluoedd – a rai sy'n dioddef ryfel a newyn ledled y byd. Mae'r Nadolig yn amser o haelioni, roi i eraill a chynnal ysbryd y gymuned. Meddyliwn hefyd am yr holl bobl a fydd yn gweithio dros y Nadolig i'n gadw ni yn ddiogel. O'r gweithwyr trydydd sector a chymunedol, i staff y gwasanaeth iechyd a'r gwasanaethau bris. Diolch yn fawr i chi am popeth rydych yn wneud. Felly, dyma ddymuno gwyl hapus a dedwydd a heddychlon i bawb. Nadoleg llawen i chi gyd.